Let's talk. Good morning, anche se direi più buon pomeriggio, buonasera, qui sono le 4 meno 10, infatti, uh, mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente David Lynch, it's uh, December 17, 2021, and if he can believe it it's a friday once again It's a Friday once again. It's a Friday once again. And as every Friday, I shared my bed with this fantastic electric razor. Blue, grey and black razor, very cheap. Uh, only 10 euros, less or more. So great, very great. Uh, eh, here in Naples, 57 Fahrenheit. Around 14 Celsius. E questo this means that quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite in questi giorni e in questo periodo. Poi, innanzitutto, uh, volevo fare una correzione su ieri che per quanto riguarda l'anniversario di uscita del Signore degli Anelli, in realtà a Londra nel Regno Unito è il 19, quindi non mi ricordavo bene, così come anche in altri paesi, il 19, mentre ieri si trattava dell'anniversario della premiere negli USA, negli States, le, le parti vostre, ma ho corretto pure la descrizione, ma non ci sono problemi perché, <laughs> perché diciamo eh, comunque il 19 caricherò altri pezzi di altri film, penso, o comunque anche nei giorni a seguire, e quindi non ci sono problemi perché ci troviamo con, più o meno con i giorni anniversari di uscita del suo primo film Il Signore degli Anelli poi domani comunque credo caricherò un altro pezzo un altro anche dopodomani vediamo quindi comunque siamo lì con i giorni poi pensavo alla nostra serie musicale sui Zeffrati Once Again sedicesimo episodio da caricare più tardi se tutto va bene eh, poi eh, vedrete voi stessi dal video su che cosa su quale pezzo pezzi si baserà ovviamente aggiungo sempre il link in descrizione per tutto quanto, per tutto riguarda il, re, quanto riguarda il resto tutte le altre cose anyway as you just see from the window today we have we have once again those beautiful blue skies and golden sunshine Arde come luccica. And I think all along the way. Penso per tutto il resto della giornata lo avremo, almeno fin quando non sopraggiungerà la sera, cioè tra mm, un'ora, meno di due ore. Bene, bene così, nulla da aggiungere. Say that is so from the mythical window with the carried curtain Sublime oggi, nulla da dire. And it's green. del shooter. Behind me, on the top, horror in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Ever! A great day, all the people follow the channel The Reports, sì un saluto veramente a tutti. Per quanto riguarda la musica, è sempre mia interpretazione, sono alcune mie interpretazioni di ovviamente Dance of the Dream Man di Angelo Badalamenti. Per chi è interessato inserisco link dei video, più l'audio appunto. E quindi sì, so again, a eh, great day, all these people and everyone too.